армысыздар ардақты ағайын қайырлы күн қадірлі телекөрермендер эфирде сырласайық бағдарламасы оның жүргізушісі мен күнсұлу тұрғынбекқызы ал біз бағдарламамызды бастаймыз сонымен ас адамның арқауы солай емес пе ас ішпесек біз ә, жаңа энергия көзінен дейміз күнделікті өмір сүру қабілетімізді бәсеңдетіп алатынымыз ақиқат бірақ пайдалы астың жөні бөлек сонымен пайдалы ас жөнінде біз сізбен бүгін сыр ә, тарқататын боламыз біздің студиямыздың қонағы таныстыруға рұқсат етіңіздер мәртебелі меймандар десем болады өйткені қазіргі таңда қазақ қоғамында өзіндік орны бар көптеген көптеген бауырларға өте үлкен біліктілігіменен көмектесіп жүрген азаматша деп айтсам болады аида қызы, превентивті интегралды дәрігерлер ассоциациясының мүшесі және де айдана нұрланқызы биотехнолог генетик ханымдар қош келдіңіздер қалайсыздар рахмет күнсұлу ханым өте жақсы көңіл күйлеріңіз қалай әльхамдулиллях өте керемет үлкен рахмет шақырғаныңыз үшін <laughs> бәрекелді рахмет енді сіз не ас ішпей келгенсіз ба жоқ ішіп келдім <laughs> әзілден ақытып қалжыңнан қағытып қойып отырайық иә сонымен ханымдар біздің экран алдына жақынырақ жақынырақ келіп отырыңыздар өйткені Ә, біздің ә, үй тіршілігінде көп уақытымыз ас үйде өтетіні ақиқат сондықтан ас үйде өзімізді қалай ұстауымыз керек тіпті тамақ жасап жүрген кезде біреуі аузымызға кетеді біреуін турап жатамыз иә осының бәрі бізге қаншалықты өмірімізде өзімізге зиянды немесе пайдалы екен осы жөнінде ә, дұрыс ақпараттарды алып көрейік сонымен пайдалы ас дегеніміз не осыдан бастасақ жалпы ә, жалпы ас дегеніміз ол адамның арқауы жалпы біз не үшін тамақтанамыз соны білуіміз керек та ә, жалпы адам ә, енді бізді аллах тағала осы өмірге құлшылық ету үшін жіберді ғой адамдар мен жындарды мен өзіме құлшылық ету үшін жараттым дейді иә зарят сүресінде енді ә, осы орайда біздің тамақтануымыз ол әрине ол біздің құлшылығымыз үшін өте маңызды одан бөлек ә, біздің ағзамыздағы қуаттың күші болып табылады яғни асты жүрген адам ол соған сәйкес ода энергия болмайды күш болмайды және ода көңіл күй де болмайды сондықтан ә, жалпы асты ішудегі ең біздің негізгі мақсат ол сол астан алатын макро микронутриенттер біздің ағзамыздың талап ететін күнделікті базовый потребностьін жабу бірақ өкінішке орай қазіргі уақытта индустрияның дамыған заманда біз асты ә, кәдімгі бір ұм, жаңағыдай бір э, қалай айтса болады ә, изобилие болып кеткен да оны бір Э, ешқандай қажеттілік тәбет болмаса да әйтеуір бір сол дәмді алу үшін немесе бір қандай да бір э, оған тәуелділік пайда болғанның әсерінен адамдар қазіргі уақытта ешқандай режимсіз ешқандай ә, жаңағыдай тәбет болмаса да жеу деген сияқты сондай бір тамақтың құлы болып кеткен заман болды да осы нәрсенің салдарынан бізде қазіргі уақытта қоғамда өте көп аурудың туындауы жүріп жатыр сондықтан ә, құрметті ханымдар ә, құрметті ә, қазақстандықтар мен сіздерге қатты айтқым келеді егер сіздер жалпы режимдеріңізді осы питанияларыңызды иә ұйқы режимін ә, дұрыстайтын болсаңыздар сіздер өмірлеріңізді өте қатты жеңілдетесіздер сондықтан енді дұрыс ас қолдана білу ол әрбір үйде отырған әйел адамның даналығы деп айтуға болады егер әйел адам дана болатын болса сіз ас бөлмеңізде дұрыс сортировка жасап бала шағаңызға дұрыс нәрсе бере алатын болсаңыз онда все проблема жоқ онда сіздің сізден үйде ауру да болмайды сіздің үйде проблема да болмайды онда бәр керемет болады сондықтан э, бұл сауаттылық именно тамақ жағынан сауаттылық бұл қазіргі қоғамда ең бірінші э, ең жоғары қоятын білім сұрақ иә білім деп айтуға болады білім иә иә сол кезде біз көп проблемадан құтыламыз сонда біз барлық э, жиған тергенімізді ә, ішкен асымыз арқылы денсаулығымызды құртып барлық ақшаны сол денсаулықты иә, өңдеу үшін иә. соған жұмсап жатырмыз иә. ал біз ешқандай ағзамызға ешқандай зияны да келмейтіндей пайдалы асты іше отырып ағзамызды да емдеп ә, нұрланып көзіміз нұрланып энергияны тауып алып жақсы өмір, өмір сүруге мүмкіншілігіміз зор екен иә сіз қалай үйде отбасыңызды қандай аспен Ә, қамтамасыз етесіз қандай ас бересіз аяулы қазақ отбасының ә, жаулықтысы хабарласыңызшы мүмкін сіздің қоятын сауалыңыз бар шығар аида ханым және бізде мінекей құрметті қонағымыз келіп отыр айдана қазір барлық сауалдарыңызға жауап беретін болады мүмкін кеше күнге дейін дәл бүгінгі күнге дейін сіздер өте майлы өте пайдасыз тағамдарды қолданып жүрген боларсыз қазір біз бір сағат көлемінде сіздің ас үйіңізде тоңазытқышыңызда қандай ас өнімдері қандай көкөніс болу керек соның бәрін реттеп айтып беретін боламыз мұқият болыңыз экраннан алыстамаңыз ал енді сізге сұрақ Ә, қазіргі таңда деген ә, мына инстаграм желісі деген бар әлеуметтік желі деген бар ә, эндокринолог мамандар нутрициологтар өте көп мамандар қазір иә енді оның ішінде шынын айтайын сіздерге еш қатысы жоқ ә, білімі бары білімі жоғы да қазіргі таңда ақша табу көзіменен көптеген адамдарды адастырып ә, бір эндокринолог айтқан ақыл кеңесті екінші эндокринолог маман мүлдем теріске шығарып жататын жағдайлар болады осы болмас үшін Э, біздің мына қазақтың қыз келіншектері біздің көрермендеріміз не нәрсеге жүгіну керек басты шарттары пайдалы асты тұтынудың және жаңағы бар ғой қазір ә, правильное питание дейміз пайдалы ас ішу арқылы арықтап салмақ түсіруге көбіне жүгініп жатады негізгі мақсат көбінікі арықтау деген ал денсаулығымды реттеймін деген ол екінші иә. орынға түсіп кетеді осы жөнінде кеңірек айтып иә. жіберсеңіздер иә көбісі маған да сондай пациенттер келеді ә, сөйтіп салмақты тастап болған тастап экстремально ә, сосын өздерінің денсаулығынан айырылып қалады көбісі сөйтіп именно эндокринная система больше всего страдает сондықтан бүгін айтқым келетіні ә, именно правильная тарелка деген сондай не бар дұрыс э, правильная э, тарелка иә, дұрыс иә дұрыс табақ иә сол бүгін сол дұрыс табақтың өзінің мен байқап отырмын мына жерде бір формуласын айтқым келіп тұр иә Э, негізі пайдалы ас ол тек қана денсаулық үшін қажет емес ол тағы да өзіміздің терінің әдемілігі шаштың жылтырлауы түспеуі өзіміздің біздің энергиялық болуымыз қуатты болуымызға қажет сондықтан пайдалы ас ол тек қана біздің денсаулық емес біздің өзіміздің әдемілігіміз үшін тоже керек осы формула правильная тарелка деп аталады дұрыс табақ оның формуласы өте жеңіл э, көбісі ойлайды пайдалы аз ол өте қиын э, қымбат оған көшу сол бүгін мен сіздерге э, жеңіл жолдарын көрсеткім келіп тұр бармақтан мысалы, көбісі бешбармақтан мысалы жақсы көреді иә ол бас тарта алмайды қонаққа жиі барады сондықтан соларға да өздерімнің лайфхактарым бар қалай оны жеуге болады екен, егер осы суретке қарасаңыз мына жерде қарап отырсаңыз мына тәрелкенің үштен ә, жаңағы төртке бөлетін болсақ оның тең иә, жартысы иә. көкөніске кеткен екен иә, иә дұрыс көкөніс бірақ мен бұл жерде мүлдем жеміс жидек көріп отырған жоқпын жеміс жидек қараңыз білемін мына жерде ііі э, мына көбісі жақсы көреді ұнды иә. өнімдерді иә, иә сол ұнды өнімдерді болады жеуге бірақ э, аз мөлшерде аз мөлшерде иә дұрыс айтасыз осы э, получается нан қара нан болу керек иә иә тұтас дәнді нан болған жақсы иә сол э, сосын қараңыз мына жерде мысалы рожки жейтін болсаңыз әлде бешбармақ бармақ жейтін болсаңыз тарелкаңызды екіге бөлуге болады мына жерге салат именно көкөністен жасалған салаттар э, және жартысына ә, бірақ былай если прям таңдап алсақ ет көбірек болу керек наннан қарағанда ә, сол кезде мынау сбалансированная тарелка деп айтады осы балансты ә, тамақ иә <laughs> көбісі ә, мысалы айтады таңғы асты неден бастаймын көбісі солай сұрайды таңғы асты да осылай бастаған жақсы салат дайындап ә, мысалы жұмыртқа дайындап жұмыртқаға қасына бір крупа ә, бидай оның ішінде не кіреді гречка тағы да не жақсы біз бұған әлі иә, тоқтала иә, жатамыз дұрыстап иә сізге рахмет ақпарат үшін э, қазір э, әлі де талай сұрақтарымыз бар Айда ханым сіз э, жалпы таңертең адам тұрды тұрғаннан кейін не істеу керек ақырын ақырын неден бастайды ә, қазіргі таңда судан су ішіп бастайды иә су ішкенде де кейбіреу ыстық су ішкізеді кейбіреу дененің өзінің жаңағы температурасы деп жатамыз кейбіреуі тіпті салқын шек су ішкізіп жатады осы ақпарат өте көп дұрысы қайсы бұрысы қайсы одан кейін не істеу керек сосын біреулер бірденен жаңағы бір емес екі үш стакан суды ішіп алу керек деп жатады біреулер жаңағы кішкентай кішкентай үзіп үзіп дейді соның барлығын айтыңызшы мен су ішіп алайын <laughs> жалпы таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін әрине адам баласы ә, жылы су ішкені дұрыс енді иә? жылы иә жылы су ол әр адамның ә, мынау тілінің рецепторларының сезімталдығына байланысты мысалы сізге 40 градустық су ыстық болуы мүмкін ал кейбір үлкен жастағы кісілерге всегда ыстық шай ішетін оларға елу алпыс градустағы су ол салқын болуы мүмкін да сондықтан ол ә, тілді ауызды күйдірмейтін бірақ ә, салқын емес су болу керек орташа оптимум 40-50 градустың шамасында болу керек не үшін ол жылы жылыдан кішкене ыстыңқыраған су болу керек өйткені ә, мысалы сіз қарапайым ыдыс жуған кезде ә, салқындау сумен жусаңыз ана майы тоңдап тұрады яғни ол жерден тап таза болып ыдыс күшті бір жылтырап шықпайды примерно сол сияқты егер сіз ә, сондай су салқындау су ішетін болсаңыз комнатный температурада онда түнімен иә біздің түнімен бізде түнімен восстановительный процесс болады ғой иә. сол восстановление болған кезде бүкіл шлактар керек емес токсиндер оның барлығы ана ішекте ауыз қуысында бәрі накапливается соның барлығын таңертең осындай ыстық сумен жуып бір ә, жаңағы санация жасап шығуымыз керек болады қанша су мөлшері 200, 200 миллилитрден 400 миллилитр аралығындағы су өте жақсы келеді яғни э, адамның салмағына да байланысты ол таза су болу керек па кейде бал мен лимонды араластырып жатады ә, желательно таңертеңгі су таза болғаны дұрыс бірақ сізде жаңағы семіздік белгілері болатын болса ага. холестерин жоғары болатын болса онда лимон сығындысын бір екі капля тамызып ішуге болады одан кейін одан кейін осы суды ішіп алғаннан кейін шамалы жүру керек яғни ол су жұмыс жасау керек организмде барлық ішектерге иә, тарау барлық керек ішектерге тарау керек содан кейін уже бізде келесі процедура басталады мен в основном таңертеңгі уақытта өзімнің пациенттеріме ә, бір қасық ә, оливковое масло болсын кокосовое масло болсын или масло гхи болсын бір чайная ложка кәдімгі шыртылдақ өзіміз сары майды қорытып иә, аламыз ғой иә. қыздар ә, кхи деген бізде ауылда жоқ қайдан болсын иә <laughs> топленый ал бізде кәдімгі қолдың сары майы бар оны әдемілеп қорытып аламыз таза майды алып бір қасығын тарс еткізіп жеп аласыз да <laughs> денсаулығыңыз мықты болады одан кейін не иә. жасаймыз вот май не үшін біз май қолданамыз иә таңғы уақытта не үшін мен май беріп жатырмын потому что таңғы уақытта біздің ең бағалы органымыз өт қабы ол толып тұрады иә толып тұрады енді біздің қазіргі уақытта представляете консулхан үш жасар балалар өте таспен келеді неге вот неге потому что тамақ біздің тамақтануымыз дұрыс емес жоқ ол деген ананың сүтімен иә yeah, өзі екі жарым ақ жыл бойы тамақ ішкен балада уже өте тас болады мен менің практикамда сондай моменттер болды ол өте қиын жағдай өте қиын жағдай бұл прям глобальный жағдай сондықтан қазіргі уақытта ұрпақтың денсаулығы жоқ иә yeah, жоқ сол үшін инстаграмда біз шырылдап жатырық өтті организм тазалау керек жүктілікке дайындық керек оның барлығы өте маңызды жұмыстар сондықтан осындай нәрселер болмас үшін таңғы рационда бізде міндетті түрде май болу керек әдеттегі адамдар не істейді ә, таңертең жаңағы пять минут э, три минут деген тез тез кашаларды пустой углеводтарды просто жеп алады немесе алма немесе банан алады да жейді да все жұмысқа кетті май бізге керекті ақуыз олар организмге таңғы уақытта түспейді ол қай уақытта түседі мүмкін ол обед ішкен кезде мүмкін ол кешкі ә, кешкі аста шығар ал оған дейін түнімен толып шыққан өт целый день толып тұрады ақпайды қай уақытта өт аға бастайды яғни ә, біздің ағзамызға май түскен кезде кешіріңізші бір сұрақ ол міндетті түрде туатын сауал сіз де біздің әңгімемізге араласып отырмыз ханым өзі дене салмағы үлкен семіздікпен ауыратын адамда май жеу керек пе әрине әрине сол мінекей ә, енді жаңағы салмағы үлкендеу өзіне өзі көңіл толмай жүрген мысалы артық салмақпен күресіп жүрген кейде хандар болады иә кейде отағасылар да болып жатады майды неғұрлым көп жесе одан сайын семіремін деген ол миф ол миф иә, көрдіңіз бе біз сіздің көңіліңізді қуанттық па десең <laughs> көңіліңізді көтердік пе десең иә иә одан жылы жағып бара жатыр айтыңызшы одан әрі құйрық май жей тұра иә. мысалы менде курстар ұйымдастырамын ғой құйрық май жей тұра животный жирді жей тұра бізде қаншама адамдар қаншама салмақ тастап жатыр иә ол ешқалай да бір өтірік нәрсе емес сондықтан вот дұрыс рацион жаңа айдана ханым айтып кеткендей ол бізде белгілі бір мөлшерде 20-30 процент мысалы көмір сулардан тұру керек 40-50 процент ақуыздан тұру керек және 50 процент майлардан тұру керек өйткені біздің қуат көзіміз ол майлар яғни біздің митохондриямыз бізге энергия беретін бізге атф беретін нәрсе ол майлар және біздің миымыздың 80 проценті майдан тұрады сондықтан мен айтамын пациенттерге хотя бы миларыңыз кеміп кетпес үшін май жеңіздерші деп өйткені мидың дұрыс жұмыс жасау иә. қабілеттілігі майды көбірек жесең соған байланысты иә yeah, когнитивный функцияның да жұмысын жақсарту үшін майлардың өте маңызы зор ал бізде қазіргі қоғамдағы қателік осы майды рационнан түгелімен алып тастайды yeah. Иә. оның орнына жеңіл көмірсуларды қосады иә иә вот сондықтан бұл жерде баланс болмайды да майлардың орнын жеңіл көмірсулар алғандықтан бізде метаболический синдромдар өте қатты көбейіп кеткен сондықтан ожирение иә, иә. сондықтан сахарный диабет қазір екі үш адамның біреуі сахарный диабет вот бұның негізгі салдары осы балансты құртып алғанның әсері хош делік біз таңертең тұрдық ә, әркімнің таңертең тұратын уақыты әрқандай біреу өте ерте тұрады негізі ерте тұрған әйелдің бірі ісі артық иә. Иә? <laughs> иә ерте тұрған еркектің ырысы артық дейміз иә ерте тұрған адамның ә, жалпы өмірге деген қабілеттілігі де өмір сүруге құлшынысы да бәрі басқаша екені ақиқат өзі өміріміздің тең жартысы ұйқымен өтеді сондықтан ұйқыны нағыз ұйықтайтын уақытты да айтып кетсеңіздер сол кезде ұйқы қанбайды әйтпесе ә, өзінің бір бионесі болады ғой уақыты болады ғой ағзаның соны тым асырып жіберсе де күні бойы маужырап ұйықтап жүреді деген сияқты сондай ғой иә, мысалы yeah, иә. ал енді хош делік ал ханымдар таңертең екі мынандай екі жүз граммнан төрт жүз граммға дейін ә, өзіңізге қажетті болған ыстық Э, деңгейде суды ішіп алдыңыз ә, бір қасық ас қасық па әлде бір кішкентай күміс қасық бірінші шай қасықтан бастау керек шай қасық әйтпесе ас қасықта бола береді иә? әрине әрине зәйтүн майы жаңағы өзіміздің қорытылған шыртылдақ сары майымыз және де кокос ә, кокос иә майы соны жеп аламыз одан кейін не істейміз ал одан кейін ә, лимфатическая система деген бар бізде ақ қанымыз бізде қызыл қан бар және ақ қан бар қызыл қанды біз э, э, жүрегіміз жүргізеді э, насос болып ал ақ қанымызды лимфатическая система өзіміз жүргізуіміз керек, сондықтан вот аида ханым айтқандай ә, жүруіміз керекпіз иә су ішіп болғаннан кейін сол лимфатическую систему надо погонять деп айтады ғой ол деген лимфодренаж деген өздерінің несі бар сондай упражнение иә сол именно сол или приседание деп айтады жиырма әлде он бес приседание мысалы айтады көбісі у меня колени болят как я буду приседать деп сол кезде если болят колени наоборот ол лимфатическая система тұрып застой болып қалған себебі сондықтан э, им больно находить э, наоборот лимфатическая система не істеп э, жүргізсе ол застой кетеді сондықтан э, маңызды таңертең Э, таңғы ас алдында сәл жүре тұру прогулка зарядка болған жақсы болар еді жақсы ә, бір телефон қоңырау келген екен өкінішке орай мен сіздердің әңгімелеріңізді үзе алмадым бірақ ә, мәтінін маған қазір ә, редактор жеткізіп отыр ә, адамның өті жоқ екен жалпы иә өтін алып тастайды ғой қазіргі таңда маған май жеуге бола ма деп сондай сауал қойған екен жаңа әрине ол өт қабы болмаса да май жеу ол маңызды өйткені Э, ол өт деген өттің қабы ол резервуар яғни ол жерде только өт жүзіледі э, өттің жиналатын жері ал өт бізде әрбір бауырдың гепатоциттеріне түсіледі, яғни әрбір бауыр жасушаларында түсіреді сондықтан кейбір кісілер ойлауы мүмкін мен өтім өт қабымды алып тастады все менде өт жоқ деп ойлауы иә, мүмкін ол қате пікір сізде өт қабы болмаса да сізде міндетті түрде өт ағып тұрады вот э, өт қабын алғаннан кейінгі екінші гибель дейді да екінші өлім ол бауырдың склерозы дейді яғни осы өттің ә, каждый гепатоциттерден дұрыс ағылмауының әсерінің себебінен сол жерде қабыну процесі болып ол циррозға әкелуі мүмкін сондықтан өті жоқ ханымдар обязательно сіздерде өте особый күтім болу керек чтобы ә, енді мысалы көп жағдайда хирургтар не істейді өт қабын алып тастады иә бірақ одан кейінгі рекомендацияларды оларға толық түсіндірмейді түсіндірмейді иә қалай тамақтану керек дальше қалай өмір сүру керек оның барлығы болмайды ол кісі не істейді өт қабын алып тастағаннан кейін бұрынғы өміріне қайтып сол жүре береді ал бұрынғы өмірінің дұрыс еместігінің салдарынан ода өтте тас болды ғой видите сондықтан оның себебімен күреспегендіктен ол нәрсе ол тастар өттің қалған жолдарында жиналуы мүмкін яғни өт қабын алып тастаса да ол өттің жолдарында жиналуы өйткені себеп алмайды иә өйткені себебін ол дұрыс істемейді енді осы осы жөнінде шамалы кеңірек айтсаңыз өйткені бізде өті жоқ қаншама бауырлар бар иә. шын айтқан кезде екінің бірі деп айтсақ иә, болады иә иә иә сондықтан бұл жердегі негізгі жаңағы қағида ол балансты сақтау бағанағы ақуыз май және көмір индимдар, яғни углеводтардың бізге керекті жаңағы овощи соларды қосу Э, яғни көп адам өт қабын алып тастағаннан кейін олардың негізгі қателігі все біз май жеуге болмайды иә yeah. Иә, біз енді оны қорытпаймыз деген ә, сондай бір ә, дұрыс емес қағиданы ұстанып алады ол ол дұрыс емес яғни өт қабын алып тастағаннан кейін де сіздің рационыңызда майлар болуы керек mm бастапқы уақытта ол кішкене ауыр болатындай мысалы животный жырлар оған ауыр болуы мүмкін бастапқы уақытта бірақ ол жағдайда сіз өсімдік майынан ақырындап бастасаңыз болады мысалы просто салаттарға заправка сияқты солай солай ақырын ақырын оның количествосын көбейту керек мхм бәрекелді жақсы хош делік ал енді майды жеп алдық одан кейін <laughs> бізде қазір телефон қоңырауы бар екен қабылдап үлгерейік содан кейін жалғастыратын боламыз қайырлы күн саламатсыз ба сіз тікелей эфирдесіз алло мен алматы мақаласына жөнелткен менің аты жөнім дүйсенбаева гүлнар жаңағы менің аузым көп бұрылады ол неден мен өзімше туындап ойлаймын да бұл жаңағы өткен ба деп сізге қандай совет бересіз осыны не істеу керегімді білгім келеді де рахмет сізге құрметтім қазір сауалыңызға жауап беретін боламыз қатты буылады уылады уылады өт иә өт Э, ол тағы да бір екі сұрақтарым бар еді сол адамға ол, дәмі бар ма екен ол горечь вкус горечи сосын налет на языке тоже ол бәрі егер налет э, зеленоватый желтый налет болса дәмі у сондай горьковатый болса ол өт Э, ол деген мәселесі э, гастрит плюс э, сол получается кислотность қышқылы асқазан қышқылы азайғаннан кейін екі сфинктер бар іште асқазан айналасындағы кіреберіс жағындағы шығарбес жағында екі сфинктер бар сол екі сфинктер ашылып қалса өт шыққан кезде өт деген тек қана асқазанға ғана асқазанның ішіне кіріп кетеді және мына өтім өтіш унеш унеш унешкеге шығып кетеді и сол, сол кезде адам сезеді сондай ә, дәм аш ащы дәм запыра иә, иә. сол э, бұл жерде тағы бір қосатын нәрсе э, яғни ол кісі ә, э, жаңа ауыз қуысындағы оюларды айтып тұр да э, улу деген в основном сол нәрсе болады яғни бұл көбінесе кишечниктегі проницаемость жоғарылап кеткен кезде болады ә, және де ә, ауыз қуысындағы мынау біздің полезный микрофлорамыздың титрі азайып кеткен кезде яғни патогенді микроорганизм көбейіп кеткен кезде болады сондықтан бұндай жағдайда өте күшті көмектесетін нәрсе бар ол менің лайфхагым ә, кокосовое масломен всегда полоскание утром таңертең ұйқыдан тұрған кезде қалай полоска кетеді бір ә, ас қасықпен кокос майын аузына салады и ауызды э, кәдімгідей шаяды үрлеген сияқты шаяды ол кезде беттің де қан айналымы жақсарады және түнімен жиналған шлактар токсиндер мысалы су арқылы біз просто дәрет алған кезде немесе щеткамен жуған кезде ол кетпейді шлактарды токсиндер именно майлы нәрсемен шайған кезде прямо токсиндердің барлығын май өзіне прямо жабыстырып алады Ису иә. и сол кезде ауыз қуысында прямо күшті облегчение болады и э, стоматит жаңағы улу деген нәрсе тез кетіп қалады қазіргі таңда тағы бір енді мүмкін эфирде айтылатын нәрсе емес жоқ па бірақ ауруын жасырған өледі дейді иә бір нәрсе айтайын деп едім қазір тіпті жас қыздардың да ересектердің де ә, шын айтқан кезде ауыз қосынан жағымсыз иіс шығып жүретін иә. кездер болады ә, оның бәлкім қазір экран алдында отырған ханымдар айтуға ұялатын болар не істеймін деп айтуы мүмкін неше түрлі жаңағы залалсыздандыратын дүниелерді жасап иә. жүрсе де одан құтыла алмайды осы жөнінде айтып кетсеңіздер кішкене осы тоже май осы кокосовое масло өйткені токсины ә, ана жирорастворимый деп айтады көбінесе жир сол сондықтан майдың ішінде ә, растворяться етіп э, шынымен жақсы шығып кетеді мына сіз не дейсіз а, вообще жалпы ауыз, ауыз қуысындағы жағымсыз иіс ол бағана айдана ханым айтып кеткенде біздегі асқазандағы тұз қышқылының аздығының әсерінен болады тұз қышқылы иә яғни бізде ә, асқазан мен өңештің арасында арнайы сфинктер бар кардиальный сфинктер деп аталады осы сфинктер қалыпты жағдайда асқазанымызда қышқыл көп болған кезде мына сілтілі ортамен қылды ортаның арасын бөліп тұру үшін ол жабық тұру керек ал қазіргі уақытта біз дұрыс тамақтанбағанның әсері яғни тамақты дұрыс шайнамағанымыздың әсері немесе тамақпен бірге су шай соның бәрін былықтырып ішкеннің әсерінен осы асқазанымыздағы тұз қышқылының ph өзгеріп кетеді плашы өзгергеннен кейін асқазанда да почти сілтілі ортада э, өңеште де сілтілі орта кардиальный сфинктер қандай қызмет атқарады какая оған разница да сондықтан ол өзінің қызметін босатады и все өзінің қызметін істемегендіктен ол сфинктер босап қалады и э, біздің асқазандағы бүкіл жаңағы сөлдердің барлығы жоғарға қарай регургитация болады и соның әсерінен ә, жаңағы өзіңіз ойлаңызшы енді асқазанның негізгі қызметі бүкіл тамақтарды ботқаға айналдырып оны қорту ғой сол жерде еще ол жерде дұрыс емес тамақтан брожение гниение болатын болса оның барлығы ауыз қуысына келіп жаңағы жағымсыз иістің туындауына алып келеді одан бөлек әрине ол ауыз қуысындағы дұрыс мысалы жылына бір екі рет санация жасалмауы яғни стоматолог мамандарға барып жаңа шіріп тұрған кариес түскен тістерді емдемеу немесе қызыл иектегі түрлі проблемалар пародонтит деснадағы проблемалар соның барлығы қосылған кезде үлкен бір глобальный проблемаға айналады сондықтан жалпы превентивный медицинада біз пациенттердің жалпы басынан бастап яғни ауыз қуысынан бастап емделуіне себеп жасауымыз керек жақсы ханымдар бізге мында ватсап желісіне өте көп сұрақтар келіп жатыр екен ә, телефон қоңырау бар екен және қабылдап үлгерейік қайырлы күн сәлеметсіз ба сіздер тікелей эфирдесіздер алло алло сәлеметсіз алло алло естіліп тұр айта қойыңыз э, саламатсыздар ма есенсіз бе э, мен э, ерматова әуеску шымкент қаласынан звондап тұрмын өте қуаныштымыз менің он бір жасар немерем бар азанда тұрған кезде аузынан жаман иіс шығады да оны не қылу керек жақсы баланың тамақтану дұрыс па тамақтану не тамақ беріп жатсыздар апа енді майлы нәрсені көбірек жейді туысын айтты <laughs> апа өмір керемет қой иә жақсы алла иә. деніңізге саулық берсін ал сіздің сауалыңызға қазір маман жауап береді рахмет сізге белсенділік танытқаныңызға ал сөз өзіңізде жалпы кішкентай балалардың аузындағы қазір жағымсыз иіс бағанағы себептерге тікелей байланысты яғни кишечниктегі әсіресе дисбиозбен тікелей байланысты өйткені қазіргі таңда ата аналар балаларға не қандай тамақ береді көбінесе жаңа жеңіл желпі яғни магазин алып бере салатын йогурт деген сияқты шоколад деген сияқты булочки деген сияқты сөзіңіз аузыңызда ханым қазіргі таңда баланы емшек сүтінен арылтқаннан кейін биос деген белу бір бәле болды иә сол биосты ішкен балалардың ауыз қуысынан тіпті бір, бір жасар бір жарымдан асып екі жасқа апыл тапыл аяғын басып жүрген балалардың ауыз қуысының өзінен біртүрлі жағымсыз ол биостың құрамы дегеніміз таза химия емес па иә нағыз қант дәмдеуіштер осы биосты беруді қоясыздар ма ханымды пайдалы деп өйткені сіздің балаңыз қазақ халқының болашағы бізге маңызды иә, айтыңызшы әрине өте қатты маңызды иә. біз үшін мен прямо иногда балалар келген кезде прямо жүрегім ауырады э, кішкентай балада бұрын қырық елу алпыстағы адамдарда болатын симптомдардың барлығы болады э, ондай бала қалай ертең біздің болашағымыз қалай қандай э, сау ұрпақ пайда болады енді ол балаға э, ол бұл енді шынын айтқан кезде біз ә, жарты сағат уақыт кет, өтіп кеткен екен әлі деген сұрақтарымыз сауалдарымыз бар бала денсаулығына баланың ас қорыту жүйесіне баланың жейтін тағамына да өте қатты үлкен ә, көңіл бөлуіміз аса қажет өте баланы неше жасқа дейін емізу керек жалпы енді бала үшін ең пайдалы ас ол дегеніміз ананың сүті жалпы баланы екі жас толық емізген дұрыс э, одан кейін баланың микробиотасы кишечник микробиотасы ол ананың ішінде жатқан кезде уже қалыптасады сондықтан егер анасы дұрыс тамақтанып жүрсе иә. сол бойынша баланың асқорыту жүйесі де иә. қалыптасады екен иә. иә яғни бала туылғаннан кейін колики жаңағыдай түнімен ұйықтамау сондай болмас үшін оны аналары былай жүктілікті жоспарлаған кезде уже оны соны сол туралы ақпарат болу керек яғни бала туылғаннан кейін оны емдеп қажет емес ол бала пайда болмай тұрып сол баланың жататын жерін бірінші дұрыстап иә. жаңағыдай қоректендіріп ол жерді көрпесін қағып көрпесін қағып бүкіл шайып иә, бүкіл қоректік заттардың бәрін беріп нәрлендіріп сосын барып көтеру абзал болады сол кезде біз былай айтқанда көп нәрсені жақсы жеңіл өткізуге әрекет етеміз өте тамаша мен бір екі сұрақ ватсап желісінен қойып кетейін сәлеметсіз бе менің атым мейіргүл алматы облысы іле ауданы жаңа арна ауылынан хабарласып тұрмын дұрыс тамақтану үшін нақты таңертең түсте кешке қандай тамақ жеу керек осы сұрақты мен де қойғым келіп еді жалпы жақсы болды сәлеметсіз бе дейді шайды көп ішудің зияны бар ма жұмыртқаны қуырып пісіру денсаулыққа зияны бар ма дейді осы екі сұрақты бір қамтып алайық содан кейін әрі кетеміз мен айта кетейін мысалы жұмыртқа қазір жұмыртқаны қуырып болады қуыруға бірақ қуырғанда қандай майда қуырғаны сол өте маңызды иә мысалы, не именно животный жир дейді ғой масло какие ана топленое масло біздің өзіміздің ә, сосын куриный жир курдючный жир сондай если май қолданса оны даже өте пайдалы болады сөйтіп қуырып жеген ал егер ә, подсолнечное масло біздің шемешкі майымыз ол зиян алып келеді өйткені ә, шемешкі майымызда өте көп орехидоновая кислота деп айтады қышқыл арехидоновый қышқыл э, ол сол орехидоновая кислота ә, конкурент омега үшке конкурент болады сондықтан омега үшіміз сіңбей қалады а омега үш бізде өте маңызды ә, жирная кислота май май қышқылы болып саналады сондықтан Шемешкі майды шемешкі майда қуырмай тек қана таңғы емес бүкіл э, тағамдарын э, на животном жире если будут жарить то э, осы арада тағы бір ә, енді қоймасаң да қойдыртатын сұрақ қазір ойлап тұрмын біздің ханымдар бізде не көп той көп бізде не көп құдалық көп бізде ауызашар жаңағы ауызашарымыз бар ә, құрбанымыз бар басқасы бар деген сияқты иә енді 5 литрлап 10 литрлап иә, иә. шемішке май алып қоятын бізде ханымдар бар ал енді сонда бауырсақты қайда пісіреміз дейді ал айтыңыздар топленый мен өзі мысалы өзімнің отбасым үшін бауырсақты жүз адамға жүз адамға бауырсақ жүз адамға білмеймін енді қонақтар бір келеді бір кетеді оларға қатты зиян ал оларға шемішке майына <laughs> иә, өздеріңіз отбасы үшін күнде жейтін күнде сол сіздің тамақтан ә, сол үшін өте маңызды мысалы сол және сол сұрақ сізге бауырсақты қайда пісіресіз вообще куриный массаға пісірген дұрыс болады өйткені ол арзан болады біріншіден ол кәдімгі арнайы сатылады иә. болмаса өзіміз кәдімгі іш майын қорытып жасаймыз иә олай да болады иә. бұрын мысалы бұрын біздің қазақтар қалай жасаған ол кісілерде ол кезде шемішке май деген болмаған ғой олар кәдімгідей майды қорытып иә, тоң май және ол ол бауырсақтар өте керемет болған да қуатпайды ол бауырсақ сосын май сіңіріп алмайды иә сондықтан сол нәрсені просто әкелу керек осы индустрияның дамығандағы мысалы жаппай әйелдердің жұмысқа шығып кетуі соның барлығы ғой қазіргі уақыттағы жаңа өздерінің салдарын ақсатып жатыр иә ақсатып жатыр а бұрынғы біздің ата бабаларымыз негізі өте дұрыс тамақтанған прямо бір ер адам бір қойдың етін бір қойдың майын жеп тастайтын күш қуаты болған далаға аңға шығады иә. болмаса жаңағы жаукершілік болады сол кезде кәдімгі тіліп тіліп иә. тұздалған майды аузына салып жіберіп күні бойы тіпті су да ішпей жүре беретін замандар болған тамақтан кәдімгідей алған а қазіргі еркектер бір қойдың етін жемек түгілі бір табаққа салған етті жей алмайды соны жеген өзінде менде дискомфорт иә, иә деген сияқты иә. проблемамен келеді осы арада біздің қазақтың асатуы жайында кәдімгі мынадай сылп сылп майдың майын алып ішіне бір түйір ет салмай асатқызып жіберетін ол қалай сорпаға малып иә. малып жібереді вот сол жерде де бір хикмет жатыр ғой яғни май көп жеген адам ол энергичный болады ол ақылды болады оның миы mm когнитивный функциясы дұрыс жұмыс жасайды сол кішкентай өсіп келе жатқан балалардың сондай пайдалы біздің жаңағы елімізді жерімізді қорғайтын мықты азаматтар болып өсу мақсатында ата бабалар дұрыс тамақтандырған да сол кезде а қазір ондай қағида қалып бара жатыр ғой бізде қазір наоборот чупа чупс немесе йогурт деген сияқты біздің наоборот ағзамызға зиян тудыратын өнімдер береді тағы да бір нәрсе қосып жіберсем көбісі қазір майлы тамақ күшті деп ойлап қалуы мүмкін майдың екі түрі бар пайдалы майлар бар және зиянды майлар көбісі анау мысалы фаст иә, фуд ой майлы тамақ қой деп жеуі мүмкін охотно сондықтан соны хочу напомнить что ә, фаст шемішке май деп ойлай саласыздар ғой фаст фуд дұрыс па э, <laughs> кету керек та просто оларға маргарин деген иә. сияқты заводтан шығатын жаңа пальманың майы рафинированный маслолар жатады сондықтан ондай майлар әрине ол адамның ағзасына өте зиян а біз мына жерде пайда алмай жатыр яғни самсаның өзіне қазір ә, жаңағы маргарин деп жатады иә yeah, yeah, yeah. маргаринді ерітіп құйып жатады mm -hmm. яғни маргарин болмайды болмайды сонда ә, самса пісіргіш ханымдар не құю керек кәдімгі жаңа қорытылған май болсын немесе жаңа кәдімгі сиырдан алған сливочный яғни самса саудасымен айналысатын ханымдар самсаңыздың құны екі есеге деген сөз саудаңыз мысалы мен с удовольствием алатын едім да екі есе иә. көбейтіп бірақ сапалы жасаса иә тек қана таза өнім самса деп саудасы жүрсем екен десең иә <laughs> менің самсаларым өте дәмді деп өзіне жақсы жарнама жасап отыр дейді енді әзілден ағытып отырайық жаңа шайды біз енді қазақпыз ғой бес мәрте кейде түнде отырып етпен шай дейміз еткен шай дейміз басқа да тұзды шайлар бар қазіргі таңда шөп шайлар бар ә, жаңа иван шай деп айтып жатады иә қазіргі таңда енді жәрмеңке көп қой қазір пайдалы шайды іздейтін адамдар көп шайдың көбісі боялған негізінде иә дұрыс шайды қалай таңдаймыз сосын көп жерде барлығы көп э, адамдардың қазіргі кезде ә, шайға шайды да құймай шайды да пайдаланбай тек қана ыстық қайнаған суды э, пайдалану пайдаланып жүретін адамдар бар бұл қаншалықты біз енді қазақпыз ғой біздің ата бабаның өзінің бір э, генетикалық несі бар иә салып кеткен мысалы жапондықтарға болмаса басқаларға біздің э, қоректену дәстүрімізді айта алмаймыз иә? Иә, иә сол сияқты нәрсе ғой осы жөнінде айтып ә, жалпы сүтпен қосылған шай ол пайдалы деп айта алмаймын потому что шайдың жалпы құрамында тианин деген зат бар оны тамақпен бірге ішкен кезде ол тамақ арқылы түсетін ә, темір өнімдерін yeah. Иә. жаңа пайдалы біздің ә, микронутриенттердің барлығын шайып иә? шығады, шайып шығады. Ә, одан бөлек ол біздің қан тамырларымызды ластауға бірден бір септігін тигізетін нәрсе және қабынуды өте қатты тудыратын сұйықтық сондықтан даже олардың сүтпен жаңағы ішетін шайы сүтінің өзін магазиннен алып келеді ғой ол сыртын қарасаң бір жыл немесе алты ай ол сақталып тұрады немесе тетрапакеттерде тұрады ол сақталу үшін әрине оған арнайы антибиотиктер қосылады яғни ол сүтте емес ол просто сүтке ұқсаған ақ түсті бір химический зат деп айтуға болады да иә. сондықтан қазіргі уақытта ондай сүттер мен шай қолдануға мен категорически қарсымын шайлардың өзі жаңағыдай түйіршіктелген шайлардың өзі оны клейден және арнайы жаңа қызартатын заттардан тұрады сондықтан бұл жерде ешқандай пайдалы нәрсе жоқ екінші мәселе қазіргі уақытта адамдарда примерно өзімнің тәжірибем бойынша статистика бойынша жаңағы гипоцитное состояние яғни асқазандағы тұз қышқылдың аздығы бұндай моментте мен шаймен бірге тамақты бірге ішуге былай айтқанда кеңес бермеймін иә иә в основном тамаққа дейін 40 минут алдын тамақ ішу керек ой су немесе шай немесе тамақтан кейін 40 минуттан кейін негізі бұл дәстүр мен өзім балалық кезімде біздің үйде сондай болатын қағида яғни тамақ тамақтың өзін ішіп аласың сосын бір ойнап келіңдер сосын шай ішеміз деп айтатын да а қазір қарбалас өмірде шай мен тамақты бірге ішу әдет болып кеткен осының да әсерінен біздегі ас, асқазандағы тұз қышқылының жаңағы функциясы нашарлап кеткен и осының әсерінен көптеген асқазан ағза ішек жолдарындағы аурулар көбейіп кеткен сондықтан бұл Хош делік шайды алып тастадық не ішеміз шайды түбегейлі жаңағы сүт пен шайдан басқа да шайлардың түрлері көп сонда шайды түбегейлі алып таста деп айтпаймын бірақ тамаққа дейін 40 минут немесе тамақтан кейін 40 минуттан кейін спокойно отырып рахаттанып шай ішуге болады бірақ қандай шайлар вот көбінесе мен фитот шайлар ішуге кеңес беремін ромашканың шайлары немесе ә, жаңағы ройбуш шайы немесе шай тулси деген шай бар мысалы стрессі көп стресске бейім оларды қайдан әр аптекаларда экомагазиндерде тулси шай иә? тулси чай деген бар ол, прямо стрессті снимать етуге өте күшті көмектеседі ә, өзім ахерб деген сайттан аламын айхер иә енді жасыратын жоқ аида ханыммен бір дастарханда болдық бір кезде сол кезде бір керемет шай ішіп отырдыңыздар иә, иә. ол шайдың құрамын айтып жібересіз бе ол ройбус шай болды ол онда не бар құрамында сол шөптерден жасалған шай э, кішкене адамды сергітетін иммунитетін көтеретін э, шай ол шайды сатылады сатылады ол бүкіл жерде сатылады жақсы дұрыс шайды таңдап үлгерейік э, енді бізде өте сұрақ қатты көп негізгі мынау таңғы асқа түскі асқа кешкі асқа дұрыс тамақтану пайдалы асқа не жеуіміз керек осы жөнінде қысқа нұсқа айтып кетейік өйткені мына сұрақтың бәрін тіпті суреттеріне шейін жіберген екен қазір біз күтіңіздер эфирдің аяғына дейін жақсы көрсете қойыңыз мысалы мынандай варианттар бар ә, негізі бәрін де жеуге болады бірақ аз аздап иә аз аздап иә мысалы макароны жақсы көретін болсаңыз былай бөлесіз ә, тарелкаңызды мына жер жартысы мысалы ой мына жерде жарты болып қалыпты бірақ ондай көп емес макароны бір төрті ә, қараңыз мына жерде тауықпен және иә? салатпен мына жерде мысалы тары ма әлде не тағы да ана көрініп тұр ма тары әлде қалай айтатын еді группа жақсы мына жерде гречка грильдеп пісірген тауықтың төсеті ғой деймін иә иә райхан жапырағын көріп тұрмын мен иә, иә. сосын мына балық түрлері балықтың да пайдалы балық пайдасыз иә. балық бар мына жерде бірақ мен семга балығын көріп иә, тұрмын иә негізінен ақсерке көксерке қай балықтар дұрыс болады мына жерде сосын мынау қызылша қызылшаны суға пісіріп жеген дұрыс па жоқ әлде духовкада э, пешке қыздырып жеген дұрыс па олай екі, екі вариантта да болады бірақ мына жерде көрінбей тұрған нәрсе бар бұл жерде май обязательно рационда иә, иә, болу иә. керек немесе мынау ә, крупылардың көбісі ме ханымдар сіздерден басым деп кешірім сұраймын телефонға кезек берейікші одан кейін міндетті түрде қолыңызды алып алыңыз қазір әйтпесе тағы да орта жолдан қалып қоямыз қайырлы күн сәлеметсіз ба сіз тікелей эфирдесіз алло амансыз есенсіз бе мына беріп отырған қызға қарағым мың рахмет мына келіп отырған екі жас қызға айтарым ортада қызға мынау тамақты жеп болғаннан кейін атату дейді ататудың бірақ несі ол тамақтың ішінде пайдасыз май болмайды оның қанақты ішіндегі майдың бәрі пайдалы ататқанда ол мына тамақты жегенде мына бес саусақты салып жегенде асқазанның тілегі бар бізге тамақ келатыр деген иә сол үшін асатады мына бес ә, саусақты айтып отырсыз иә апа сүт шай дейді ол сүт шайды әке шешеміз жүзге сексеннен асқан өмір бақи сүт шай ішкен сүт шайға кейбіреулер дұсталып ішетіні бар мына ұйғыр халқы дұсталып ішеді ол шайдың да кейде дәмі болмай қалады енді табиғи шай жоқ қазір бәрі қоспа шай но бірақ малдың сүтін құйып ішкен адамның ештеңе қылмайды қазір мен жетпіс бесте отырмын мен өмір бақи сиырдың сүтін құйып ішемін <laughs> апа жақсы енді бұл бұғыздардың қимылы жоқ кірді машинаға жуып жатыр тамақты газге қойып жатыр полды еңкейіп пол жумайды аяғы бүгілмейді сол себепті бұлардың қаны қозғалмайды сосын ана жаққа барып ақша беріп физкультура істейді <laughs> ақша беріп массаж істейді массаждың барлығы денсаулықтың барлығы мына семьяда үйің неше комнат болса соның ішінде тұр <laughs> жақсы апа сөзіңіз бәрекелді рахмет апа сөзіңіздің жөні бар ә, міндетті түрде ескереміз қазір кезде расында да енді бізде кір жуғыш келіндер де бар ә, жаңағы <clears throat> ыдыс жуғыш келіндер де бар құдайға шүкір иә келіннің түрі көбейіп кетті иә <laughs> тек сәлем салған салмағаны болмаса иә сөзіңіздің жөні бар апа міндетті түрде оны ескере жатамыз ә, мына тағы да бірнеше сұраққа жауап беріп кетсек жаңағы нәрсені тағы да айтпадық айда ханым ә, үш мезгіл тамаққа не же кіру керек ішіне таңғы аста не жейсіз өз басыңыз айтыңызшы таңғы аста менде әрине бірінші мезгілде белок болады оларға мысалы жұмыртқаның түрлері ә, перепелканың жұмыртқасы болады немесе тауық жұмыртқасы иә пісіріп жейсіз ба домалақтай жоқ әлде көбінесе мен пісіріп кәдімгі буға э, суға бір жұмыртқа екі жұмыртқа қанша э, екі жұмыртқа мен белокты өнімдерді көбірек жеймін екі жұмыртқа жейсіз содан кейін не жейсіз одан кейін ә, брокколи немесе цветная капуста деген сияқты ә, клетчаткаларды суға тек қана суға пісіріп аласыз да оны майға шылайсыз ба жоқ оны майға шыламаймын тек қана бірақ, тұздап иә тек қана тұздап солай болады нан өнімдерін жемейсіз нан өнімдеріне э, көбінесе безглютеновый жаңағы безглютеновый бірақ ол өте қымбат тұрады негізі ол адамның миындағы шектеу егер ол ұндарды алып қойсаңыз оны пісіру, өте иә? өте арзан тұрады эко дүкендерден иә, глютенсіз нанның э, құрамы э, қанша тұрады қазір мысалға ұндары иә ұндары да наны да наны примерно 500 теңгенің көлемінде ол, нанды бір өзіңіз басыңызға бір аптаға қанша күнге жетеді ой мен почти нанды көп жеймін деп айта алмаймын э, күніне мен бір үш төрт тілім жеуім мүмкін ну балалар да онша без глютеновый нанды прям қатты олай көп жемейді үйренді өйткені сіз үйде э, иә оның орнын біз басқа нәрсемен алмастырамыз ғой видите оның орнын біз белокпен алмастырамыз оның орнын біз маймен алмастырамыз екі жұмыртқа э, жаңа брокколи жедіңіз ә, түрлі түсті капустаны қырыққабатты жедіңіз одан кейін жаңағы кейбір эндокринологтар кеңес етеді кейбіреулер кеңес етпейді үзілді кесілді қарсы жаңағы ланч дегендер болады иә ортасындағы үш сағаттан кейін жейтін тіске басар ол дұрыс па дұрыс емес пе жалпы тіске басарлар ол адамның типіне байланысты мысалы ол эктоморф болатын болса әрине олар енді арық адамдарға ол жаңағы перекустар жеу керек болады ал ол метаболический синдроммен страдать ететіндер ожирение болатын адамдарға желательно ыыы тек үш мезгіл иә? иә үш мезгілден кем жемегені дұрыс күніне қанша литр су ішеміз әр салмаққа бір килограммға отыз миллилитрден отыз миллилитрден түскі асқа не жейміз түскі аста тура солай белок жир углевод болу керек мысалы белоктың көзіне біз ет алатын болсақ қойдың еті болсын мысалы немесе балық еті болсын тауық еті болсын ет болу керек крупы болу керек крупыдың көздеріне гречка болсын күріш пшено немесе түрлі басқа да өнімдер жатады макарон деген сияқты иә содан кейін жир болу керек оның ә, салмағы қанша болу керек енді ол әр адамның ә, салмағына байланысты есептеледі кешке не жейміз а біз жеміс жидекті қай уақытта жейміз жеміс жидектерді жалпы мен тамақ ішкеннен кейін как десерт ретінде жеуге кеңес беремін чтобы э, гликемический индекс қатты көтеріліп кетпес үшін мысалы барлық бізге керекті макро микронутриент түсті организмге одан кейін спокойно жеміс жидектерді жеуге болады сізге және бір сұрақ кейде ә, борщ деп жатамыз ғой енді иә сонымен э, жаңағы қайнатпа тәтті қайнатпаларымыз бар ғой варенье деп жатамыз иә соны қосып жеп отыратын адамдарға не дейсіз тәтті қайнатпалар өте көп қант ішінде қант қосады сондықтан мысалы өзімізде варенье жасаймыз бірақ қантсыз жасаймыз заморозка ретінде сосын шығарып өзімізден бал кішкентай тәтті жегісі келеді ғой бәрібір де сондықтан натуральный незасахаренный бал қосамыз жақсы мына жерде өте көп сұрақ келді мен енді қазір айыпты болып қаламын мынау аманат қой мен аманатқа қиянат қыла алмаймын оқып өтейінші ә, күніне үш мезгіл сары май жеуге бола ма сәлеметсіз бе менің жасым 47 жетіде қалай салмақ қосуға болады 75 бесте сексен килограмммын қазіргі салмағым 62-де бес дейді асқазанын алып тастаған адамның тамақтану қалай болу керек екен мен жалпы бір айтып кетейін осы ортақ бір жауап беруге болатын шығар сәлематсыздар ма менің сұрағым емшектегі баланы қанша жасынан бастап тамаққа үйретуге болады сәлематсыз ба 36 сағаттық аштық жасап адамның әрбір клеткасын тазартады және түрлі аурудан емдейді осы туралы не ойлайсыздар тағы бір вибрацияны ұлғайтатын тағамдар арқылы яғни адамның сезімталдығын көтеретін тағамдар туралы не айтасыздар менің бес жасар қызымның аузынан жағымсыз иіс шығады ол жайында жаңа айтып кеттік жаңағы ақпараттық осы сұрақтарға жауап беріп көрейікші әуелі арық адамдардың тола алмай жатқан септігін айтып кетейін ол көбінесе арық, арық адамдардың арықтауының себебі ол катаболический процесс деп аталады яғни қалыпты жағдайда анаболический процесіміз, катаболический процесске ұшыраған кезде біздің белоктарымыз глюкозаға дейін ыдырап кетеді және де оның көптеген себептері болуы мүмкін может ол кісіде стресс болуы мүмкін ол тек қана тамақпен байланысты емес мүмкін ол кісіде гормональный дисбаланс болуы мүмкін мүмкін эндокринологиялық бір аурулары болуы мүмкін мүмкін генетика болуы мүмкін мүмкін кәдімгі күнделікті рационда олар оған қажетті біздің белок ә, майларымыз түспеуі мүмкін немесе өте қандай да бір проблемалар болуы мүмкін өте застой болуы мүмкін өте перегип болуы мүмкін өте тас болуы мүмкін деген сияқты осындай бір мәселелердің именно қайсысы екенін анықтап дальше сол бойынша жұмыс жасауымыз керек просто мен өзім енді көптеген курстар өткіземін ол жерде кейбір арық қыздар салмақ қосып атады да бұл яғни біздің метаболический синдромды қалыпқа келтіріп зат алмасу процесін қалыпқа келтірген кезде иә арық адамдар тола бастайды және бір өте маңызды сұрақ екен енді он жасар қыз баласы бар екен қыз баласының жеке несіне ағза тазалығына көңіл бөлген екен сәлеметсіз ба қызымның қолтығынан иіс шығады он жасар ол тамаққа байланысты ма тамаққа қосатын кобра джика сияқты ащы э, дүниелерді жақсы көреді көзінің асты қара болып тұрады панда сияқты ол неден дейді ә, бұл балада в основном детокс процесінің бұзылысы және де өттегі застоймен тікелей байланысты көбінесе осындай қолтығынан жағымсыз иіс шығатын балаларда анау детоксте бізде арнайы фазалар бар ғой бірінші екінші үшінші бірінші фазасын екінші фазаға ауыстыру үшін бізде қарапайым мысалы т төрт жүз елу деген ферменттің жетіспеушілігі болуы мүмкін а ол көбінесе желез дефицитінің анемияның әсерінен болады да сондықтан осындай дефицитарный состояниеде жүрген балаларда кәдімгі қалыпты жағдайда болу керек детокс процесстер дұрыс жүрмейді сондықтан осы нәрселерді іске қосып жіберсек онда ол әрине организм баланың организм тез тез қалыпқа келетін еді а көзіндегі қараюға келетін болсақ ол ә, бүйрек үсті бездерінің патологиясымен тікелей байланысты сондықтан оны емдеуге болады оны емдеуге болады және де витамин с көбірек қолданса мүмкін ол нәрсені қалыпқа келтіру енді ханымдар өте өкінішті мүмкін бағдарламамызды бүгін екі сағат қылуымыз керек пе еді білмеймін <laughs> басшылықтың құлағын алтын сырға бұл өте өте пайдалы ақпараттар көп айтылды және айтылмай қалған қаншама ақпарат иә. бар мына сұрақтарды барлығы енді қойылды қаншама көп оның бәрі жауабын ала алмадық бірақ бір жарым минут уақытымыз қалған екен сіздер бір бір өзіңіздің айтатын тілегіңізді дұрыс тамақтану жолында хақында ережелері негізінен не нәрсеге көбірек ә, былай э, өзіміздің немізді зердемізді былай ашқанымыз дұрыс болады сол жайында айтып кетсеңіздер <coughs> пайдалы ас ол қиын емес ол қымбат емес егер өздеріңіз қаласаңыз ол өте жеңіл егер сіз сөйтіп ниеттенсеңіз иә. сіздің отбасыңызда да оны дәрежеледі неге қымбат емес өзіңіз өздеріңіз де көріп тұрсыз ғой бағана көрсеттім сіз сүйікті тамақтарыңызды да жеуге болады бірақ шектеулі иә сол сондықтан сол мен өзімнің айтатыным өте оп оңай пайдалы асқа көшіңіз оп оңай пайдаласқа көшеміз оп оңай сізде бір <laughs> әдемі тілектеріңізді айтып жіберсеңіз <laughs> құрметті қазақстандықтар құрметті ару аналар сіздердің білімділіктеріңіз біздің болашағымыздың ә, тірегі болып табылады яғни сіз дана болсаңыз сіз ақылды болсаңыз сіздің осы дұрыс тамақтану туралы біліміңіз болатын болса онда бір отбасы жаңа дені сау болады әр отбасында сондай бір дана әйел отыратын болса онда бүкіл біздің еліміз сау болады сондықтан әрбір әйел адам дұрыс білім алып өзінің ә, отбасын гүлдендіріп э, жайландырып нұрландырып отыр бәрекелді енді алып қосарым жоқ қадірлі телекөрермендер эфир осымен аяқталды пайдалы ас ішіңіз пайдалы ә, дүние жасаңыз жалпы адамзатқа пайдалы дүниенің барлығын жасаған адам екі дүниелік бақытқа кенелетін шығар асылында жақсылық болсын келесі эфирді үзбей қараймыз аманшылық болсын